Cah bagus. Segenap kru yang nyalakan nyinar barbar. Nah. Ya lelek aja. Hmm. Oke, kayak gini. Potongannya, gayanya. Iya. Udah puas dengan yang ini? Hasilnya gimana? Puas. Puas ya? Ini dekat ya. Uh, medium fat. Udah pernah potong kayak gini belum ya? Oke okay guys, sudah selesai hasilnya orang kita barbar kali ini. Uh, pelanggan juga sudah puas dengan hasilnya. Bener puas mas ya? Wah, nggak nggak kapok lagi potong di sini lagi? Nggak ya? Oke. Okay. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan konten jawaban. Semoga jasa baik anda dilarmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih bagi semuanya sudah menyaksikan kontennya Loren kali ini. Semoga jasa baik Anda dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, good luck. acara makan-makan usai syuting kontennya Loren Cirat Barber jamuannya pakai tahu lontok alias tahu tek teng teng <laughs> mantap oke pak boh eh, mantap oh, mantap Oke, terima kasih kawan-kawanku semua sudah bantu Loren untuk melakukan syuting pembuatan stylish rambut khususnya buat uh, Mas Adul Jamal.